Astăzi este despre a echipa. Mi-am făcut o echipă de improvizație pe care te invit pe 9 octombrie, duminică, acum, la orele 14, să vii să o vezi într-un spectacol marca Grațian Sonu. Trebuie neapărat să ne vezi. Uh, nu ne-am echipat doar ca și costumație să tragem pe noi uh, toate cele, ci pur și simplu în interior avem o bună, bună energie și ți-o dăruim. Vino, te rog, ceau!